Сэт цуглаар хадарсан сүнс сэтгэл байж мөрөгнө би цогтас нари бэдэнэ би цогтас нари бэдэнэ би дизүр сэтхээ бүрэн эсрэг дулцай бид цуглаар хадаар өмсөс сэтгэл 一天。